Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Et merci d'être venus si nombreux. Cela nous fait chaud au cœur d'être là parmi vous. Est-ce que vous êtes fatigués On continue